इसी बीच खबरें हैं कि भारतीय नौसेना ने अपने सभी बेस और युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी भारत पर हमला कर सकते हैं ऐसे में ये कदम उठाया गया है गौरतलब है कि धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जिसके चलते पाक ने बीते दिनों समझौता एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया है इसके अलावा उसने भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिए हैं